kwenzeka ukuba isilwanyana sokuqala abasibambileyo ibe yimpofu enkulu ingonyama yachulumanca kakhulu ndiza kuqhubeka ndizingela yatsho hamba uyokubiza abantwana bam bazokuthatha le nyama bagoduke nayo Kulungile, watsho udyakalashe omncinane kwakhona. Kodwa wathi nje ukuba ihambi ngonyama, wahamba wayokubiza abakhe abantwana endaweni yabantwana bakangonyama. Ingonyama icinga ukuba ndisisidenge, wahleka udyakalashe omncinci. Kutheni kufuneka ndondle abantwana bakhe logama abam besifa indlala? masive ke uba kuza kwenzeka ntoni na ingonyama zange iphinde ibambe simbi isilwanyana emva kweeyure ezimbalwa yafika ekhayeni layo idiniwe kwaye ilambile iphi inyama yabuza kwimazi yengonyama ikhotha iimbambo zayo eyiphi inyama Yaphendula imazi yengonyama ngelipholileyo. Ingonyama yavutha ngumsindo. Khange udyakalatsho omncinane abaxelela abantwana ukuba kuba ukuba mabalande inyama. Yarharhama yatsho. Hayi, yatsho imazi yengonyama. Uyabona nje nawe ukuba khange atsho kuba naku sisalambile. Sizawupheleni apho ke bantwana bam nebali lam, siza kuligqibezela ngomso va? Okay, ntwana bam.